биринчи пробиркада жумурткадан алынган көп өлчөмдө альбумин бар экинчи пробиркада аз эле альбумин бар үчүнчү пробиркада глицин аминокислотасы бар төртүнчүдө аспарагин кислотасы бешинчиде тиразин аминокислотасы бар баары сууда эришет көп альбумин бар пробиркага суу кошобуз альбумин сууда жакшы ээрийт бул сууда эрүүчү белок альбумини азыраак пробиркага суу кошобуз альбумин ээрип кетти глицин бар пробиркага суу куйсак аябай жакшы аралаштырылгандан соң глицин ээриди эми аспарагинге суу кошсок ал начар эрийт тиразинге суу кошобуз ал андан да начар ээрийт альбумин жана глицин сууда ээриди аспарагин жана тиразин эриген жок бардык пробиркаларга натрийдин гидроксидин кошобуз аспарагин жана теразин дагы жегичте бат эле ээрип кетти туура келген аминокислоталардын туздарын пайда кылуу менен эми пайда болгон эритмелерге жездин сульфатынын ээритмесин кошобуз аминокислоталардан баштап кошуп баштайбыз тиразинге кошсок көгүш чөкмө чөгүп көк түстөгү эритме пайда болду чөкмө толугу менен ээрибейт эми аспарагин кислотасына кошсок чөкмө пайда болду аралаштырылган соң көк эритме пайда болду бул жездин аспарагин кислотасы менен болгон бирикмеси эми жездин сульфаты глициндин жегич эритмесине куябыз көк бирикме пайда болду аминокислоталар менен жез комплекстик бирикмелерди пайда кылат эми биз жездин сульфатын аз өлчөмдөгү альбуминдин жегич эритмесине куябыз көгүш чөкмө чөктү бул чөкмө ээригенде аминокислоталардын жезде пайда болгон комплекстик бирикмелеринин түсүнө окшош суспенция пайда болду көп өлчөмдөгү альбуминге жездин сульфатынын эритмесин куябыз аралаштырылганда көк эмес сыя көк түстөгү эритме пайда болду бул процесс биуреттик реакциялар деп аталат башкача айтканда эгерде суудагы жегич эритмелерине жездин сульфатын кошсо ушундай сыя көк түстөгү эритме пайда болот бул белок биоиреттик реакция жүргүзүүдө сөзсүз түрдө компоненттердин катышына көңүл буруу керек белок концентрацияланган ал эми жиздин сульфаты көп өлчөмгө жетпей турушу зарыл антпесе биз көк түстөгү комплекс алып калабыз биринчи пробиркада белок альбумин бар калгандарында аминокислоталар глицин аспарагин кислотасы жана теразин аларга нингидрин спирт эритмесин кошобуз глицин менен реакцияда көк лиловая окраска пайда болууда келгиле бир аз убакыт күтөбүз үч мүнөт өттү альбуминде өзгөрбөстөн ошол боюнча калды глицин түз өзгөрүшү күчөдү аспарагинде бир аз өзгөрүүдө ал эми тиразинде түстүн өзгөрүүсү жүргөн жок келгиле дагы бир күтө туралы бир саат өткөн соң тиразин бар пробиркада түс баары бир пайда болду аспарагин кислотасы бар пробиркада эритменин түсү аябай көрүнүктүү глицинде эритменин өңү өтө күчү берилген альбумин бар пробиркада көк түс байкалды көк түс негизинен аминогруппасынын каптал чынжырына негизделген анткени нингидрин алар менен жеңил реакцияга кирет белокторго ксантапротендик реакция жүргүзөбүз ал кайсы аминокислота менен жүрөөрүн аныктайбыз буулантуучу айнек идиште жумуртка белогу альбумин глицин аминокислотасы аспарагин кислотасы жана тирозин. ар бир затка бир тамчы азот кислотасын кошобуз альбуминге ал саргаят глицинге кошсо, глицин менен эч нерсе жүрбөйт аспарагин кислотасында да эч нерсе жүрбөйт Тирозинге кошкондо ал да саргаят апротеиндик реакциясы концентрацияланган азот кислотасы белокторду сары өңгө өзгөртүү менен жүрөт ал азот кислотасы менен теразин аминокислота калдыгында жүрөт анда теразинде фенол шакеги бар болуп сары түскө өзгөрөт